Süleyman. सुलेमान Süleyman. आओ उधर जाएंगे चलो आओ जिंदगी देखेंगे चलो बाहर जाएंगे चलो बाहर जाएंगे रही क्या हुआ बब बाय चलो बाहर जाएंगे चलो नहीं आते हैं